لابد أن تعلم هذا الذي خلق الخلق كفارا ومؤمنين هو الله أن المرتد من ثبتت ردته قضاء عند القاضي الأصل أنه يقتل ما في الصحيحين من بدل دينه فاقتلوه